Let's jump on a second. Kumain ba? Thinking of something. Hmm. Ruru, you're back! Hi my rubies! What's up, travelers? <laughs> travelers! ngayon. So, today... Hi, mga chinggo! Chinggo, mga Friends. Chinggo. Chinggo! Hindi ko. Hindi ka koreano nga. Taga-bukit ba nga? At yaran si... Kana igsoon na lang ate igso. Binukit sa igsoon de. oh, ha? Solot. Hi <laughs> mga solot. <laughs> so, ayun. Give go-go ka sa intro. Supply na tayo, mga supply. Lain kay hay mga sulod. So, ang mga sulod dahil sa amoa is mga igsoon. So, sulod na lang. so, karon going mi sa Hotel di Susana kay mag-celebrate best sa birthday sa amoang papagimentin. Yay! mag-celebrate sa iyahang birthday! Happy birthday, Marco! Happy birthday to you! Ako oh, pa siya nag one year old pag birthday niya. okay lang full. Mag-full with her, mag-full. So, ano na yun? Eh. Yay! Magligo ang mong baby! Tungit-ngit kayo guys. Ato'y pahayag. There's something I want Put money inside